Nasılsınız Levent Bey? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Ne haber Sinem? İyilik. Senden ne haber? Sağ ol. Benden de iyilik. Ne var ne yok Mete? Eh işte. Fena değil.'' Sende ne var ne yok? İyilik, sağlık. Hoşça kal Leyla. Güle güle. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba. Senin adın ne? Merhaba. Benim adım Martin. Sizin adınız ne? Benim adım Filiz. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Nerelisin Martin? İspanyalıyım. Hoş geldin. Hoş bulduk. 2 aşağıdaki ifadeleri eşleştirelim. Görüşmek üzere. Merhaba. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Memnun oldum. Nasılsın? Nerelisin? Ne haber? Hoş geldin. Senin adın ne? Çinliyim ben de güle güle merhaba rica ederim iyilik görüşürüz Ahmet iyiyim hoş bulduk 3 Aşağıdaki diyaloğu tamamlayalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Senin adın ne? Benim adım Timon. Senin adın ne? Benim adım Ayşe. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nerelisin? İspanyalıyım. Sen nerelisin? Türkiye'liyim. Hoşça kal. Güle güle.